жездин хлордо күйүшү күчтүү кычкылдандыргычтар менен мисалы хлор менен реакцияга киргенде бардык металлдарда эле жез калыбына келтиргич болот Жездимди отко коюп ысытабыз аны хлору бар цилиндрге салабыз өтө күчтүү реакция жүрөт жез хлордо күйөт реакцияда эритилген зат айнек идиштин түбүнө түшө баштайт цилиндр жездин хлоридинен турган сары күрөң газга толот